हमल इंग्लिश रोग वार डांस रिजा देवुसी दुई जीपी सेगमेंट अलोक रिजिटर असंग पादों बम हुआ कादु लैला सेला हम से कुलू करे नाम काताम दला eh nyamang am siega de kola nyamang ke pura jukum benang e nyamang am asang patong buam siela ang ganyi koba oke e eh, ku benang e eh, lapea pale de ko panangam sija paling pamala katap dala oke bebul ini dia mengamsela angkar itu di जब हरमिंग kuna, si maming sunya ka pala nampung ang nasing sugar ko uri ka pating sugar pala yan ba siya po yan ba kaya abang guru google kalap pula Dengan ibadah mereka berpura dapat siapa marip pada pula. dinglai kula si sini bariku ukur si apa aja ke lebih apa sulit na berbenam si bola berikula Terima kasih. tangan tatam jendela Pak Lincho Pak Lincho Dwi drum segment tam.